Mga saata bituon sa langit Mikislap mitanak sa kangit-ngit Katamis taliwala sa kapait Mitunaw sa tigang akal Nanumpada kun kuyog tang Tuhan Gugmang gamhanan makahimo sa tanan Misata kun kitang Hatag ang habok na kabukiran Mausapan lang sa kalibutan sa kahoy ang nabuong lasang Pabulakon ang nalayang tayo